2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद पूरा केदारनाथ के आसपास एरिया तहस नहस हो चुका था विदेशी छोड़ो देश के लोग भी केदारनाथ जाने से बचते थे उत्तराखंड का टूरिज्म विभाग को काफी नुकसान हो रहा था 2014 में मोदी जी के आने के बाद उनका सारा ध्यान केदारनाथ पुनर्निर्माण पर था और वो युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिए थे केदारनाथ में और लगातार उनकी नजर बनी थी इसलिए वो उस समय समय में केदारनाथ जाते रहते थे पुनरुत्थान का जिम्मा संभालने के बाद मोदी ने ही खास केदारनाथ गुफा के पुनर्निर्माण के निर्देश दिए थे अधिकारियों को ताकि विदेश तक ये गुफा का महत्व बताया जा सके इसलिए मंदिर परिसर से डेढ़ किलोमीटर दूर बनाया गया ध्यान गुफा इसकी ऊंचाई करीब 12,250 फीट है पिछले साल बनकर तैयार गुफा का संचालन इस साल से शुरू हो गया है आज मोदी जी केदारनाथ दर्शन के बाद गुफा गए और भारत ही नहीं पूरा विश्व को दिखाना चाहते थे कि आइए सभी केदारनाथ भगवान के दर्शन के बाद वो गुफा के भी दर्शन करें और गुफा के अंदर जाने के लिए टिकट रखा जाए मंदिर प्रशासन और उत्तराखंड सरकार द्वारा जिससे देश विदेश के लोग गुफा देखने आएंगे और हजारों करोड़ का आय उत्तराखंड सरकार के साथ देश को होगा और इसी बहाने पूरे विश्व के लोग जानेंगे सनातन संस्कृति में तब ध्यान योग का क्या महत्व है बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है